Muchas gracias. Te inventaste nueva generación y demostraste tu calidad, ¿verdad? Así es. Pues ya, viste está que este cinturón se queda en el territorio dinamita. Estamos pisando fuerte y haciendo las cosas bien. Como se deben de hacer, demostrándole a la gente, a este hermoso público, que le agradezco el apoyo. Y ya saben, donde está un dinamita es territorio dinamita. Y quizá Ángel de Oro quiere revancha con, contigo, ¿verdad? Claro que sí. Donde quieras. Yo creo que no se quedó contento. Pero al final de cuentas, los cinturones son para exponerse. Y mismo, si él quiere, él puede ser el primero en, en, luchar por este cinturón. Pero yo creo que se va a volver a quedar en mi cintura. Muchas gracias. gracias. Gracias. Lastimado, pero con la frente en alto. ¡Hoy! Dinamita, solo por hoy fuiste mejor que yo. Por eso me da gusto perder ante rivales como ellos. No hay pretexto, no hay excusa. Esta noche fuiste mejor que yo.